ng hangin. Huwag ka nahiya. O, galingan mo. Kumanta para mabigyan ka pabasko. O, sorry, kakanta ka din. Kumanta na. Kumanta na kayo. Merry Christmas! Wow, ang ganda ng Sampalok Lake! Thank you, thank you. Uy, yung cute. Bakit pabisan kayo? Bakit kayo nagpabisan? Ha? May barya ka ba, te? Aso, limang piso lang ha? Tayo nga akong lima yan. mo dito, kuha ka dito. May mayroong Baka Santa Claus. Ano, Baka may barya ng sauce to. Wala dyan. Ato, ah, lima kayo. Ah, oh. ah bebe. Ah, Sige, kanta kayo. Kanta daw kayo ulit. Dami mo na palang pera eh. Marami ka pang salya sa akin. Sige, bigay mo na yan lahat. Ah, ayun na yan. Kasi ikaw naman na. Ikaw na una eh. Merry Christmas! Ta tama na, tama na boy! <laughs> Nakalive kayo. Taga dito ba kayo? Nahiya yung isa. Hanggang saan yan? Saan ang daanan pababa? Doon po. saan banda? Doon sa unahan? Doon po. Pwede po dito kayo naman. Ah. Saan dyan? Yan po. Ah, ah, yan. Bababa tayo. Ito na lang pala kami bababa. Eh, teka lang. Tingnan natin yung Christmas tree. Ah. Ayan o. Oh. Yan po. May agdanan po. Meron din dito. Ay, dito na lang, Tiweng. Salamat ah. Ayan o, oh, Sampaloc Lake po yan. Dito sa San Pablo, Laguna. Ayan o, oh, Merry Christmas. Sampaloc Lake. Video, picture mo tatiwing. Ayan pala. Ayan o. Oh. Sino to? Andres Bonifacio. Kawai, kawai. Naka-live to. Sa YT. Mapasyal tayo. Yan yung iglesia ni Cristo. Yan pala siya sabi mong malaki. Oh, ito Ate Wing, ano tol, ano oh. Malapit lang Ate Wing, di ka mangangamba. Ito dito. Ito nga oh. Hala, ingat. Teka lang, mainit. Hawak kamay. Ito yun, Ate Wing. Oh, maganda to mamaya. Paano kaya mag-shot? Habang naka-live. Lapit lang pala eh. Ang init. Ang cute. Akin na ang mas Ang tuhod-tuhod. Wala, nasira na yung medyas ko. Lapit lang pala kung lalakarin pa natin. Sasakay? Ay, sasakay pala. <laughs> Ay. Ang kilig-kilig ko pawis na. Nasa'y pa ba yung baryate? Sige, ikaw ngayon mga Santa Claus. Oh, may buko oh. <laughs> Aha, may tilapia. Ito pala to. Ang tagal na natin sa ano, ngayon lang tayo nakapunta dito. Welcome. Ito po oh. Tilapia. Wow, wag ka lang mahulog ah. Yan. Sampalok Lake. Siguro sa banda doon, doon yung ano, Ah, pwede din mamangka. Ang ganda ng bundok, oh. Yan yata yung Mount Arayat. Yan yun, Mount Arayat ng Quezon. Quezon, oo. Ito, papunta na to doon. Sa Los Mount Makiling. Mount Makiling. Yun. O kasi yung nakahiga yan eh, no? Babae. Na babae. Ayan, meron na po kayong ano. Ah, trivia. Trivia. Kasi ito, history po siya eh.